Hello everyone, this is Yang Yudun from China. It's a great opportunity to uh, record this VCR for my good friend Peter uh, to cheer him up for this competition. Unfortunately, my English is not very good. So next, I want to use Chinese to express it. 我想大家可能会好奇我跟 Peter 是怎么认识的。 我们是偶然的一个机会，在网上认识的。当时，呃，我因为自己的感情遇到一些麻烦，然后情绪上很低落，突然找到这么一个值得信赖的倾诉对象，我把所有事情都告诉了他。他很耐心，然后很耐心的倾听，然后开导我走出阴霾。在这一点上，我要再次感谢你，Peter。 是你让我重新找回自信，去面对我自己的感情生活。呃，因为我个人是很喜欢音乐，然后也爱好唱歌，所以对会玩呃乐器的人都有一种敬佩之情，尤其是会弹钢琴的人。我们认识这三个月以来，我见证了 Peter 一天比一天的进步，呃，所以我希望他能在这个比赛中获胜。 这是他日复一日坚持不懈的努力所应得到的结果。虽然在这次比赛的投票环节中，我给皮特拉的所有票全部都作废了，呃，有一点失望，但是我更多的是理解，因为那样做就失去了比赛的公平性。每个人都有呃获得公平投票的权利，所以在这里我也非常感谢。 Homes l 先生提出的公平投票的这个比赛规则，对，呃，我会一直关注这个节目。Peter，我希望你在最后的比赛中可以旗开得胜，获得你想要的荣誉。你的好朋友杨宇敦一直在这里支持你，也祝这个具有挑战性的节目然后取得圆满成功。 Finally, let's take a look the blessings from our Chinese friend. Many of them had voted for you. Jiao. 加油！加油！加油！加油！加油！ 加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！ 加油！加油！加油！